Բարև ձեզ։ Այս վիդեոյի համար ես կընթարժեմ, որ դուք արդեն գիտեք HTML եւ CSS։ Եթե ոչ, կարաչարկեմ նայեք Սեմի Հայրապետյանի վիդեոները այս թեմաներով։ Ես հղումներ կդնեմ, ինքը շատ լավ բացատրում է CSS եւ HTML-ը ինչպես են աշխատում։ Okay, եկեք սկսենք։ Ուրեմն հիմնականում երբ որ կայք ենք հավաքում, մենք ստեղծում ենք նրան 3 լեզուներով, հա, HTML, CSS եւ JavaScript-ով։ Ուրեմն HTML-ի HTML-ի մեջ, եթե ասենք, ասենք թե ունենք մի հատ elements div, որի մեջ կա, չգիտեմ, hello world եւ run անենք։ Ահա, խնդրեմ նկարեցի hello world էկրանի վրա։ HTML-ը որոշում է թե ինչ է պետք նկարել էկրանի վրա։ Նույնպես մենք կարող ենք ուրեմն ID ID ստեղծենք իր համար, ասենք թե, չգիտեմ, label Եվ ստեղ CSS-ով ուրեմն select անենք label label-ը եւ իրեն ասենք color red, գույն թող լինի կարմիր, ահա, ուր է, ահա, այսինք ինչ է ստացվում, որ HTML-ը ասում է ինչ հապետ նկարել, CSS-ը ասում է ինչպես հապետ նկարել, okay, և իրա ինչպես է դա անում, ինքը ունի օրենքներ, օրինակ սա, որը ասում է կթիր բոլոր էլեմենտները HTML-ի մեջ, որոնք որ ոնց որ համընկվում են այս օրենքին, հա, այսինքն օրինակ այս այս բaragայում բոլոր էլեմենտները ում ID-ն label է, հա, ու իրենց դարձրու կարմիր, հա, տեքստը դարձրու կարմիր։ Okay, եւ կա իհարկե JavaScript, որտեղ որ մենք կարող ենք գրենք մեր լոգիկան։ Եվ միջ այսօր մենք սովորել ենք, որ կան if statement-ներ, loop-եր եւ այլն, ու դա ամեն ինչ པարզ է, այսինքն լոգիկա մենք կարող ենք արտահայտենք, բայց ինչպես կարող ենք մենք շփվենք HTML-ի հետ։ <clears throat> Մեզ պետքա ինչ որ մեխանիզմ, ինչ որ ֆունկցիաներ, ինչ որ attribute-ներ, ինչ որ փոփոխականներ, որովհետեւ մենք կարողանանք խոսանք HTML-ի հետ։ Ինչպես։ Ուրեմն browser-ը մեզ տալիս է մի հատ փոփոխական, որը կոչվում է document։ Ահա, document։ Այդ փոփոխականի մեջ կա object։ Այդ object-ը ունի ամեն ինչ, ամ ինչ որ մեզ պետքա, որպեսի մենք խոսանք HTML-ի հետ։ Ինքը իր մեջ պահում է ամբողջ ստրուկտուրան օբյեկտներով, JavaScript-ի օբյեկտներով արտահայտված, զանգվածներով եւ այլն։ Իր մեջ ունի ամեն ինչ, որը նկարագրում է ինչ կա, ինչ է կատարվում HTML-ում։ Եվ մենք ուրեմն այդ ստրուկտուրայի, այդ օբյեկտների հետ կարող ենք շփվենք, կարող ենք իրենցից կարդանք եւ նույնիսկ կարող ենք իրենց փոխենք։ Եվ երբ որ մենք փոխում ենք այդ օբյեկտները, browser-ը նորից նկարում է այդ մասը, որպեսզի ոնց որ թարմացնի էկրանը այդ մեր փոփոխություններով, okay? Եկեք տեսնենք մի օրինակ։ Ուրեմն, այստեղ մենք կարող ենք անենք document, ու ինքը այդ բացի նրանից, որ ունի ամբողջ ստրուկտուրա իր մեջ, ինքը նաև ունի ֆունկցիաներ։ Որպեսզի մենք հատ-հատ չքայլենք այդ ստրուկտուրայով ու գտնենք այն էլեմենտը, մենք կարող ենք մի հատ ֆունկցիա կանչենք, որը կոչվում է query selector, որին մենք փոխանցում ենք մի հատ տեքստ, որը CSS-ի selector-ների պես է, այսինքն այն օրենք ենք միակ տալիս իրեն եւ ինքը գտնում է այն element-ը, որը որին բռնում է այդ օրենքին։ Այսինքն, ստեղ եթե մենք այս օրենքը փոխանցենք իրեն, այս օրենքը ի՞նչ է նշանակում։ Նշանակում է այն element-ը, ում ID-ն label-ը, չէ՞։ Ինքը գնում է գտնում է իր մեջ, այդ ստրուկտուրայի մեջ, այդ օբյեկտների մեջ այն օբյեկտը, ում ID-ն label է եւ վերադարձնում է։ Եկեք դա ուրեմն վերագրենք ինչը փոփոխականի մեջ, եկեք label, ինչու՞ չէ։ Ահա, հիմա ուրեմն մենք եթե alert անենք այդ այդ object-ը, run անենք, ահա, խնդրում HTML div element, այսինքն IS մի հատ object կա, որը նկարագրում է IS div-ին։ Հիմա ինչ կարող ենք անենք։ Դե շատ տարբեր բաներ։ Օրինակ, եկեք div-ի այս element-ի ներքին HTML-ը, այս ներքին մասը փոխենք։ Ինչպես դա կարող ենք անենք label.inner.html կարող ենք վերագրենք ինչ-որ ուրիշ բանի, օրինակ hi, okay, հիմա սա եթե աշխատացնենք, տեսակ ստեղ գրածը hi, ինչ, ինչ է, պատ, ինչ է կատարվում ստեղ, ուրեմն ամենասկզբից բրաուզերը կարդում է HTML-ը և նկարում է hello world էկրանի վրա, որը կարմիր է, այս օրենքի պատճառով, չէ, Բայց հետո JavaScript-ը երբ որ աշխատացնում է, JavaScript-ում մենք ուրեմն գնում ենք գտնում ենք այն object-ը document-ի տակ, որը նկարագրում է label-ին եւ իր inner HTML-ը փոխում ենք։ Հետևաբար browser-ը ռեակցիա է տալիս մեր փոփոխությունին եւ ջնջում է hello world-ը եւ իրար տեղը գրում է hi, okay? Այդ օբյեկտները, այս ամբողջ ստրուկտուրան, այս document-ի եւ օբյեկտների, որ նկարագրում են HTML, դրան մենք կոչում ենք DOM, document object model object, okay? Այսինքն ինքը object-ներ են, որոնք որ նկարագրում են HTML-ը, ում հետ կարելի է շփվել, որպեսզի HTML-ը փոխենք, օրինակ, հա, inner HTML-ը օրինակ կարող ենք փոխենք։ Okay, շատ լավ։ Էլ ինչ կարող ենք անենք։ Դե նայեք ստեղ բացի նրանից, որ մենք կարող ենք ուրեմն փոխենք HTML-ը, մենք նաև կարող ենք ուշադրություն դարձնել, թե ինչ է կատարվում մեր edge-ի հետ, հա, այսինք user-ը օգտագործողը ինչ է անում, մուկն է շարժում, ինչ որ տեքստ է փոխում։ Որպեսի օրինակ, եկեք ստեղծենք մի հատ element, մի րոպե։ Եկեք մի հատ ստեղ, մի հատ element ստեղծենք input, որպեսի ստանանք text user-ից type text։ Ահա Սա է ուրեմն եթե run անենք, ինչպես տեսնում եք, նկարվեց մի հատ sense loop, որի մեջ կարելի է գրել, չէ՞։ Okay, բայց մենք ինչպես նախ պետքա կարդանք այդ ինֆորմացիան, այդ user-ը ինչ է գրել ստեղ։ 1. Երկրորդը մենք պետքա իմանանք, երբ այդ ինֆորմացիան փոխվում է։ Այս ընթացքում, երբ որ ես տպում եմ, ես ուզում եմ իմանամ դրա մասին, ինչպես կարող եմ դա անեմ։ Ուրեմն նախ եւ առաջ եկեք select անենք այն object-ը, որը նկարագրում է այս input-ը, Դա ուրեմն կանենք ուրեմն document.query selector ինչպես իրան select անենք, դե կարող ենք ID of select անենք, բայց ինքը դեռ ID չունի, չէ՞։ Հենց որ եկեք վերագրենք մի հատ ID, ID text, ինչու՞ չէ, եւ եկեք դա ուրեմն դնենք մի հատ փոփոխականի մեջ, օրինակ text, ինչու՞ չէ։ Հիմա նայեք ինչ կարող ենք անենք։ text.add event listener add event listener ինչ է։ Դա ֆունկցիա է, որը կցած է այդ object-ին, հա, այդ DOM-ի element-ի object-ին, <clears throat> որը հնարավորություն է տալիս, որ մենք լսենք ինչ որ փոփոխությունների, okay? Ինչ փոփոխությունների։ Պետք է ասենք, առաջին պարամետրը հենց դա է, թե մենք ինչին ենք լսում։ Ինչ է մեզ հետաշխշում։ Այս պարագայում այս հետաշխշումը այն ժամանակ, երբ որ user-ը տպում է ինչ որ բան, չէ՞։ Իսկ տպելը ի՞նչ է նշանակում։ Նշանակում է կոճակը սխմում ենք, թողում ենք, սխմում ենք, թողում ենք, չէ՞։ Դա է տպելը։ Այսինքն կոճակը, որը key է, մենք ուզում ենք իմանանք, երբ նա սխպվում է։ key down։ Երբ որ այդ կոճակը բրթում ենք ներքև, հա, key down։ Այդ ժամանակ ես ուզում փոխանցում եմ մի հատ ֆունկցիա, որը կկանչվի այդ ժամանակ։ Եկեք նայեք ստեղ։ Եկեք ստեղ alert անենք hi։ Հիմա ինչ է ստացվում, որ ամեն անգամ մենք սխմենք ինչ որ կոճակ ստեղ, մենք կտեսնենք alert, որը կասի hi, նայեք, սխմեցի i տեսանք high, սխմեցի o, տեսանք i։ Հիմա եթե նկատում եք ես k, հիմա k եմ սխմելու, սխմեցի, տեսեք դեռստեղ չի նկարվել։ Այս alert-ը գնում է նորա նկարվում։ Ինչու՞, որովհետև key down-ը սկզբից կանչում է մեր ֆունկցիային, հետո նոր browser-ը նկարում է, հետո մի հատ էլ event կա, որը կոչվում է key up, երբ որ կոչվա նորից բարձրանում է վերև։ Եկեք key down-ի տեղը ուշադրություն դարձնենք key up-ին։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ որ մենք կոճակը թողենք Նայեք ստեղ, run եմ անում, ստեղ գրում եմ a, կոճակը դեր սխնված է, տեսակ, alert չկա, թողեցի, alert-ը եղավ, okay? այսինքն հենց այն պահից, երբ որ ես հիմա ես եմ սխմել, չեմ թողել դեռ, թողեցի, alert-ը եղավ, okay? Այսինքն այսպես մենք կարողանում ենք element-ներից ինֆորմացիա ստանալ, երբ որ ինչ որ մի բան փոխվում է, okay? Um, Okay, հիմա եկեք ոչ թե alert անենք high, այլ հենց այդ element-ի արժեքը, որտեղ դա է վերջում հետաքրքիր չէ, թե ինչ են գրել այդ tup-ի մեջ։ Ինչպես դա կարելի է ստանալ, դե text-ը այդ object-ն է, որ այդ tup-ի object-ն է, չէ՞, այդ input-ի object-ն է։ Իր արժեքն է մեզ պետք։ Արժեք value. .value։ Okay, եկեք աշխատացնենք։ Հիմա սխմեցի a, թողեցի, ստացա a, սխմեցի b n, ստորեցի, տեսա an գրեցի i թողեցի, տեսա անի, չէ՞։ Cool, շատ լավ։ Հիմա նենց է ստացվում, որ այս function-ը երբ որ կանչվում է, փոխարվում է մի հատ փոխանցվում է մի հատ object, որը կոչենք event, հա, evt։ Այդ event-ը ունի իր վրա կպած մի հատ attribute, որը կոչվում է target target-ը հղվածա դեպի n object-ը, domi object-ը, որը մեզ կանչել է։ Okay? Այսինքն այս պարագայում դա նույնն է ինչպես որ text, այսինքն սա իրականում նույնն է ինչպես որ text, որ նշանակում է մենք ստեղ կարող ենք ալենք alert event.target.value։ Run ենք անում։ Հիմա ստեղ եթե սխմեմ 8, տեսնեմ 8, եթե սխմեմ 9, տեսնեմ 89, սխմեմ 0, 890 եւ այլն եւ այլն, չէ՞։ Որպես text, սա որպես թիվ չի, այլ որպես text։ Նույն ձևի ոնց որ prompt վրա անում ենք ստանում ենք text, նույն ձևի ստեղ Հիմա եկեք սենց մի հատ ֆոկուս անենք, եկեք վերցնենք սա, հանենք ստեղից, և սա վերա, ուրեմն այս label-ի inner HTML-ը վերագրենք դեպի այդ արժեքը։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ ստեղ եթե մենք սկսենք տպել, ինչպես տեսնում եք, մի տեղից ոնց որ արժեքը մենք կարդում ենք, ամեն անգամ ուրեմն կոճակը թողվում է մենք կարդում ենք ինֆորմացիան և կոպի ենք անում դա այս տակի div-ի inner HTML-ի մեջ։ Հետևաբար, sense մի հատ sense իրավիճակ է ստեղծվում, որ մի տեղից կարող եք գրել, մյուս կողմից, այսինքն մի տեղից ուշադրություն եք դարձնում, հետո կարդում եք, երբ որ փոխվում է, եւ երբ որ կարդում եք, երբ որ փոխվում է, գրում եք դեպի div-ի inner HTML-ը։ Եվ այսպես հետաքրքիր ոնց որ մի հատ էլեմենտար բան է ստացվում։ Okay, ուրեմն բացի կոճակի event-ներից, այսինքն երբ որ կոճակը սղվում է կամ երբ որ թողում ենք այդ կոճակը եւ այլն, մենք նաեւ կարող ենք ուշադրություն դարձնենք ուրիշ event-ների, օրինակ մուկի շարժումի, հա։ Նայեք ստեղ, եկեք մի հատ լրիվ ուրիշ օրինակ ցես ցույց տամ։ Ստեղ եկեք ուրեմն ստեղծենք մի հատ div։ Վայ, վայ, վայ, div, ահա։ Ստեղ ուրեմն, նո select անենք հենց div-ով, քանի որ մենակ ինքն է լինելու background color red, մի րոպե, սա մի քիչ փոքրացնեմ, որ երևա։ Ահա։ Խնդրեմ։ Background color red, այսինքն հետևի գույնը ուզում եմ որ կարմիր լինի, height բարձրությունը թող լինի 70 pixel եւ լայնությունը width թող լինի եւս 70 pixel։ Ահա։ Սա եթե նկարենք էկրանի վրա, կտեսնենք միած հենց տուփ, չէ՞։ Հիմա, նայեք ստեղ եկեք select անենք այս element-ը, այսինքն document.query selector եւ մեր query selector-ը ինչ է, դե այս անգամ եկեք element selector օգտագործենք։ Օրինակ div ուղակի կանչենք, const եկեք կոչենք իրան tup box, հա։ Հիմա նայեք ինչ կարող ենք մենք անենք։ box.add event listener Եվ եկեք լսենք այն ժամանակ, երբ որ մուկը մտնի իր մեջ, այսինքն մտնի իր սահմանի ներս։ Դա ինչպես ենք անում, mouse enter, երբ որ մուկը մտնի։ Այդ ժամանակ կկանչվի մեր ֆունկցիան եւ ինչ որ ռեակցիա կարող ենք տանք։ Ինչ ռեակցիա տանք, եկեք գույնը փոխենք։ Ինքը մայ կարմիրը, եկեք դարձնենք կանաչ, ինչու՞ չէ։ Հենց որ եկեք անենք box.style, դա իր CSS-ի style-ն է, .back ու ստեղ .background color, թող լինի green։ Հիմա ստեղ մի հատ ուշադրություն դարձրեք, ստեղ ոնց որ քեմոքես են գրել, հա, ուխտային տեքստը, հա, այսինքն կպած է իրար սին մեծատար։ Իսկ ստեղ մինուսով է գրված։ Ինչի է ստեղ sense, ստեղ sense, որտեվ հիշեք, որ JavaScript-ում եթե մենք sense անենք, սա JavaScript-ում նշանակում է մինուս, չէ՞, այսինքն մենք սրանից հանում ենք սա, բայց դա չենք ուզում անենք, մենք նկատի ունենք background color որպես մի անուն, Հետևաբար մենք ասած կպած ենք իրեն գրում color այսպես։ Հիմա եկեք սա աշխատացնենք, հիմա նայեք, հենց մուկը մտնի իր սահմանի մեջ, պուպ, դարավ կանաչ։ Հիմա մենք նույնպես կարող ենք մի հատ էլ event ավելացնել, երբ որ մուկը դուրս գա։ Mouse leave, երբ որ մուկը դուրս գա եւ եկեք հետ դարձնենք կարմիր։ Հիմա մտավ, դուրս եկավ, մտավ, դուրս եկավ, մտավ, դուրս եկավ, okay? Եվ այսպես շատ հեշտ մենք կարողանում ենք ոնց որ ուշադրություն դարձնել, երբ որ ինչ որ մի բան կատարվում է HTML-ի մեջ, ռեակցիա տանք եւ հետ փոխենք ինչ որ մի բան DOM-ի մեջ, որպեսզի HTML-ը ոնց որ ստանա այդ մեր փոփոխությունը, հա? Browser-ը արդեն ավտոմատիկ դա կան, կջնջի հինը, կնկարի նորը։ Հիմա այս event-ների անունները, այս mouse center, mouse leave, key down, key up, որտեղից ենք մենք ստանում։ Դե իրականում դա ցուցակ կա, կարող ենք ասենք ուրեմն dom events, dom events օրինակ, event reference եթե մտնենք, ստեղ կան բոլոր event-ները, օրինակ key up, եկեք մանգանք։ Ահա, տեսնում եք keyboard-ի event-ները, այսինքն են կոճակների event-ները, խնդրեմ key down, key press, key up Մուկի event-ները, խնդրեմ, բոլոր event-ները, եթե ուզում եք իմանալ, երբ click է արվում, հա, ճկ-ճկ, այսինքն սխում բաց թողում մուկը, double click-ի ժամանակ կարող ենք event ստանանք, mouse down, uh, mouse enter, mouse leave, mouse move, հա, ցանկացած, այսինքն variant, թե ինչ կարելի անել մուկի հետ, կամ մի հատ event, որին մենք կարող ենք ուշադրություն դարձնենք եւ ինչ որ ռեակցիա տանք էլի եմ ասում, սա թվում է մի քիչ ինչ-որ տարօրինակ, բայց իրականում ամեն ինչ ինչ որ ստեղ կա, մենք արդեն սովորել ենք։ Այսինքն մենք գիտենք function-ը ինչ է։ Մենք գիտենք, որ կարելի է function-ը որպես արժեք փոխանցել ուրիշ function-ին։ Ահա, խնդրեմ։ Մենք գիտենք, որ function-ները կարող են կապած լինեն object-ներին։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն բոլոր այն կոնցեպտները, որոնք որոնց մասին մենք միջ այսօր խոսում ենք, փոփոխական, function, object, հիմա տեսնում եք ինչպես կարելի է կիրառել օրինակ այս տիպի, ասենք browser-ի հետ, HTML-ի հետ խաղալու ժամանակ, հա։ Հույսով եմ այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ